अरे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देते डार्लिंग खुद की जिंदगी में खो जाया करो जलने वालों को एक ही सलाह दूंगा थोड़ा जल्दी सो जाया करो oh,